Yeah. grünen Mütze, heute wirklich grün. Fass uns auf, Baby, Baby. Sonst stößt er auf dich ein. hiç belki Resmen Superman Batman, Folge mein. Superman, Batman, schlag durch die Flaschen ein. Superman und Batman vor mir fallen wir. Superman und Batman, werde ich gleich die Fresse hier. Ich bin verrückt, Mann. Sei gut geknallt. Ich It verrückt, Mann. Ja, gar nicht geheim. Ich bin verrückt, Mann. It gut geknallt. Ich bin verrückt, Mann. Ja, gar nicht geheim. Gut. school. i keyboard here, That's a solid school. Spot, spot. That's a solid school. I'm der Gitarre. That's a solid school. I'm Schlagzeug. That's a solid school. I'm Saxophon. That's a solid school. zunächst hat, der Song ist über den Hulk und nur bei den Crossovers kämpft er natürlich gegen Superman und Batman, ist mir schon klar. Unser, unser, Die von Marvel-Fans. Unser einziges Marvel-Lied. Hey, <laughs> cool. Also da steht der Hulk halt kurz vor der Verwandlung und so. Kann man sich so vorstellen. Ja, du verwandelt bin ich, ne? So ist, ah, und, und dann wurde plötzlich zum Reverend oh, George Clooney. Hier in der rechten Clooney! Er hat zwar heute sein Talar vergessen, aber er ist der Hohepriester der Nespresso-Kirche, Reverend George Clooney. ール。 war das Nummer 5? 5 ist besser Flugel. Sorry, ich hab die Stimme gerade verloren. <laughs> Ich hab's gemerkt, aber. wir haben einen George Clooney. Komm vor, keine Wünsche, das wird So, jetzt mal wieder. Gibt aber viele Taten, ne? Ja, so viele Taten. Jetzt kommt was Besinnlicheres. Also. Und ich muss nicht mehr singen, dass ich meine Stimme hier wieder. <laughs> da können jetzt die Travelers oder die Emil. Emily? Emily? Emily mitsingen. Emily, scheiße, Entschuldigung. Also, ja, ja, ein bisschen emotional wird schon, aber erst wenn es mal ein bisschen geht. Ein bisschen emotional. So. Ein bisschen, Zahndruck. Oder ein bisschen Zahndruck. Ja, die Kombination ist wahrscheinlich. Ne? Also da, da wäre er sogar eher Genie-Rasierklinge-mäßig ah, gewesen. Also wenn er so mal auf die Texture. Ja. Also da dürfte jetzt, da dürfte jetzt Feuerzeug rausholen wahrscheinlich. <laughs> Keine Ahnung, nee. Es, ja, es geht halt um so Beziehungsalltag und so weiter. Oh, ja, okay. nee, nee, ganz so schlimm. Also ich glaube, das setzt mir oder merkt mir ja schon an, dass ich gar nicht so. you die Blicke bleiben stumm, es ist noch nicht vorüber. So viele Leute nicht Stumpfheit. Doch innerlich da kocht die Wut, alles ist ganz kalt. Doch innerlich da kocht die Wut, es ist noch nicht vorüber. So viele Worte nicht gesagt, so viel noch es war, es war doch nicht so zum